时辰到。 呢，所以忍字头上一把刀，我忍，我忍。孺子可教也。 你们啊，一个个年轻力壮，什么事儿都不干，就知道伸手要钱。如果这个世上所有人都像你们一样，那活谁来干呢？我不给你们钱，不是我小气，而是我要教会你们做人的道理。在这个世上，所有人都要用本事说话，明白吗？明白吗？贺兰大人，辛苦辛苦啊！ 费忠尤坤，无事献殷勤，非奸即盗。说吧，找我干嘛？瞧 <laughs> 您说的，我们能伺候您这样的大人物，是我们的荣幸。哪敢有什么事相求？您只要让我们跟着您沾一点福气，那我们可就心满意足是啊是啊是啊，都说您运气好，哎，就连女皇陛下都召见您呢。您说像我们这样的坊丁，能多看上您一眼，那已经是。 祖上积德，祖坟冒烟了。大人，你可千万别给我想啊！我真的像你们说的这么厉害？是是是，你们不会是拍我马屁吧？我喜欢。 <laughs> 正因为人站得高，所以才会有人拍马屁。今天我很高兴，所以就想给你们点金。 <laughs> 大声点儿！ <laughs> 高不高兴？高兴。开不开心？开心。老爷，贺兰大人，我仰慕您已久，希望您收我为徒。我不收徒弟，你走吧。 我是诚心诚意拜您为师的，请您收我为徒吧。你是不是脑子有问题？如果所有人都跪在这里要拜我为师的话，我家岂不是人满为患？你要跪就跪吧，别挡着我的路，那边跪去。我不会放弃的。随便你关门。我不会放弃的。相公，相公，你可算回来了。 <laughs> 怎么了？ 这四个王八蛋来了没有啊？都来了，吵着嚷着要走，好不容易安抚下来。你要是再不回来，我都没办法。了。别着急，让他们再待一会儿。等会儿啊，有好戏看。 <laughs> 爹。哎呀，小虎子真可爱，怎么每次见到爹都这么不开心呢？小虎子要乖啊，长得一定要像爹呀。 <laughs> 各位大人，你们说这个贺兰君找我们什么事啊？我们也不知道啊。 我早就看他不顺眼了。要不是碍着女皇陛下对他的宠幸，哼，我才不来呢。依我看啊，他离死期也不远了，就让他再嚣张一会儿吧。对。哎呀，真是让四位大人久等了，不胜荣幸，不胜荣幸啊。胡大君，我们素无交，你下帖子找我们来，是何居心？ <laughs> 是。让四位大人见笑了。 人嘛，都是从不熟到熟的。正因为平时跟四位大人走的不是那么近，所以才要找个机会跟大家亲近一下。贺兰大人整日与脂粉为伍，自然有很多空余时间了，不像我们，为国家大事啊，整日操劳。没什么事，我们就告辞了。告辞。别着急嘛，今日请四位大人来，只是因为有些东西想让大人们看一看。 嚣张跋扈、藐视皇恩，好大的罪呀！这不是我的奏折吗？怎么在你手里啊？我实在是没有想到，我贺兰君平日在四位大人的眼里是如此的不堪，我真该好好的反省一下。贺兰君，既然被你知道我也就不隐瞒了，告诉你吧，我们呢，早就看你不顺眼了。对，你仗着女王陛下对你的宠幸，对我们极度不公。 我们就是要联名上书，要你好看。对，就算女皇陛下再宠幸你，面对如此多的反对声音，总不会一直姑息你吧？ <laughs> 哎呀，如果嚣张跋扈也算是大罪的话，那我想请问江大人，你徇私舞弊、中饱私囊算是什么罪啊？你你血口喷人呢你！ 一个月前，城西破庙，你收万老板一万两白银，帮他把私盐运进城，要不要我说的更详细一点呢？真是，怎么能做出这种事？还有你，李大人，女皇陛下规定官员不得私自经商，你南城的三三间铺子是不是不想要了？杜大人，你私放死囚，李代桃僵，那可是大罪。 大人，你错判冤案，陷害忠良，那可是要杀头的。我想请问四位大人，如果嚣张跋扈也算是大罪的话，那四位大人是不是要跟我一起死呢？不不不不不，不能能，不能。误会，这一定是一场误会。 我想一定是四位大人闲来无事拿奏折练手的时候写错了。呃，对，是是是，对，就是，并没有对我有任何的不满。所以今天我特别找了一个机会，让四位大人到我府上来走一走，大家多亲近亲近，以后也多走动走动，避免这种误会。走走走走走，多走走，非常好。夫人，哦。

马上就好。 再给你做。 这些姑娘啊，一个个笑比哭还难看，这样怎么能留得住客人呢？哎呦，莲衣姐，您都看到了，那些客人是我们生拽进来的，自己走的，真不怪我们呀。而且您看看啊，咱们这么大个地方，就那么稀稀拉拉几个客人。莲衣姐，真的不是我们不尽心，是有劲儿没处使嘛，是不是？啊啊。 就是啊，要说我们的姑娘吧，够漂亮，歌房够好。哎，都开张一个多月了，也不知道为什么客人就是这么少。这有什么好奇怪的呀？ 洛阳城里，秦楼楚馆那么多，人家熟客吧就去找熟人，生客吧就爱去比较繁华的地方。咱们这有什么呀？有什么呀？有特色吗？没有啊！人家客人凭什么来这儿呀？那你说怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？我可是把这几年的积蓄通通都拿出来了，我就想啊，开一个院子。 好让姐妹们下半辈子的日子也好过一些。嗯，谁知道是这么个情况？那怎么办？我就等着关门大吉了。那当然不能了。玲姐，其实吧，我倒是想到一个主意。嗯，只不过……算了，就当我没说吧。哎哎，说说呀，说说呀！行了啊，你就别卖关子了，有话赶快说吧。 好歹死马先当活马医呗。你们听过太医署的贺兰君、贺兰大人吗？啊，我听过，我听过他的名字。贺兰大人的美容术冠绝天下，可以让丑女变成美女。如果你已经是美女，还能让你变得与众不同呢。林姐，如果我们能请到他帮我们改头换面的话，将会有意想不到的效果的。 不过呀，可惜得很。人家是吃官粮的，哪会跟我们这些低三下四的人为伍啊？哈，就是啊。那可不一定。 <laughs> 我的莲衣姐，你不会是想用银子去收买人家吧？我跟你说，行不通。上个月啊，百花楼的崔妈妈捧着一千金巴巴的去了，结果呢，被轰出来了。 你数数，就我们这几个人加上这楼，值得有一千金吗？他凭什么帮咱们？钱我自然是没有了。嗯，要打动他，我有一个字：情。情怎么说？话说五年前，那会儿我刚到云烟阁，被妈妈逼着去酒楼迎客。啊，我知道，怎么反抗也没有用。 那就唯有，唯有一死。错，唯有接受。干我们这一行不肯迎客，挨打受骂的多了，最后有几个不屈服的？所以我一进院子就下定决心要豁出去，与其最后妥协，倒不如敬业一点，主动一点，争取做个头牌，日子也能好过一点。 没想到男人真是难伺候，不主动吧他们不干，主动吧他们也不干。那一瞬间我真不知道该怎么办好了，幸亏他及时出现哎我说，你们两个也别闲着，给我们给我们唱个小曲来听听。什么？干！这姑娘好没道理啊！一进来又喝酒又吃肉，还让我们给你唱歌。 你是你陪酒还是我们陪酒啊？就是就是。干嘛呀？瞧你那死样！大家出来不就是来寻开心的吗？啊，你呢，就好好给姐唱个小曲儿听听。要是姐高兴了，哎，还说不定啊，能赏你一个吻呢。你这女人听不懂人话是不是？今天非要好好教训教训你。 男人欺负一个弱女子还要不要脸？ <laughs> 你是什么东西？想替他出头，我看你有没有这本事！ 头有点痛，痛是应该的，因为他在流血。流血，血！喂，喂，你知道通常发生这种情况？ 后我才想到一个理由，他不知道我去找吃的了。他醒来以后实在是太饿了，结果他忍不住就走了。 花姐，你要的吃的来滚！滚！后来我打听了很久，才知道他叫贺兰君，是太医署里最年轻的御医。我就在想，我是不是应该去找他呢？找啊！也许他也会像我想着他一样，那么想着我。当然想你了。 可是后来我去找他的那天才知道，原来他已经娶了御史大夫家的小姐。怎么会啊？其实也没有什么关系。哎，姐，像咱们这种身份的女子啊，那也是做不了大夫人的。要不然，你就让他帮你赎了身，然后你给他做个妾也行啊。哼，我本来是这么想的。可是后来。 发生了一件特别、特别恐怖的事情，恐怖，啊，我就打消了这个念头。一会儿看见他，应该怎么说呢？呀，怎么在这里遇见你了？这里是他家啊，这么讲也太奇怪了。贺兰大人，您来。 变了，怎么也真是的！跟一个小妾打什么呀？有失身份，还让你家老爷讨厌。哎呀，您是不知道，我家老爷天天往那女人房间里跑，一年都不来我这儿一次。我实在忍不住了，忍不住也要忍啊，否则你家老爷只会离你越来越远。贺兰夫人，你是饱汉不知饿汉饥，现在你们新婚，你夫君自然疼你。 可男人都是吃着碗里看着锅里的，哪天他要是娶了小妾回来，你也会受苦的。我和你们可不一样，我对付小妾的方法有成千上万种。我夫君在的时候，我会对他很好；夫君不在，我就好好的对付他。我要用皮鞭抽他，让他跪起练；然后用滚烫的热水烫他，煮他，把他煮熟了。 <gasps> 我要看看谁敢。 子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。要这么说呀，那贺兰大人也挺可怜的，这么多年陪这个母老虎，够他受的。哎，姐，如果现在你出现在他面前，说不定会给他一个意外惊喜呢。对呀，对呀，有这一层关系，让他帮我们改头换面，还不是易如反掌？哎呀，姐，我去找。 干嘛？人家爱跪就让他跪，别挡着道就行。老爷，马车已经准备好了。马车啊，我不是一向都步行入宫的吗？为什么会有马车？老爷，可能最近啊，您太得宠了。夫人吩咐，最近可是有好多人盯着咱们府上，一切咱们还是小心为妙。伯姚，这我贺兰君一向行得正，坐得直，一来不结党营私，二来不收贿赂，三来不去风月场所，我怕什么？把马车给我撤了，我还是自己走着去。 好的，老爷。贺兰大人， <laughs> 贺兰大人，怎么？你不记得我了？五年前那个月黑风高的蓝色花地。 <gasps> 要命了，要命了！真的不能大白天说鬼话，说鬼真的见鬼了。滚！ 看你穿成这样，一定是穷苦人家。没事没事，给你一锭金子，自己拿去花吧。 难道要让所有人都知道我曾经有一个青楼里的老相好？那我一世英名不就毁于一旦了？哎呀，怎么办呢？但愿他拿了钱走人就好了，不要再来烦着我，不然还真的不好办呢。水，给我喝点水。大人，请用茶。嗯。 本事，我有我的能耐，不过大人您放心，我呢一不是来叙旧情的，二也不是来攀高枝的，我只是想请大人帮我一个小忙，帮我把人面桃花的姑娘弄得漂亮一些，怎么样？你想都别想，我的这双手是伺候女皇陛下的，怎么会去你们那种低三下四的地方？真的不行，一点交情都不讲。 没什么交情，我讲的，你赶紧走！你假，你假扮太监是有杀头的，你知不知道？走走走走走走！呀呀！我我我告诉你，我现在什么都不怕。人面桃花开不下去了，我也不想活了。不如我就这样抱着你，一起死。我，我一直以为贺兰大人是高风亮节，没想到居然有如此癖好。不是，是不，你听我说，我不用解释。 每个人都有隐私，我理解。您随意，我们走。 <laughs> 不好意思，啊！走， <laughs> 救命啊！救命！现在谁来救你啊？大人，怎么样啊？你如果不帮我的话呢？哎呦，我可能每天都会来的，到时候别人再误会些什么，可不关我的事啊。你你先从我身上下去，我考虑考虑。 今天就先放过你，等你的好消息了。 办成这件事，我就收你为毒。真的吗？看见那个戴红花的女人了吗？嗯。想办法让她消失。好。没问题，请大人给我一个香囊，再给我十文钱。彻底消失。好。贺兰君，姑娘，姑娘。借一步说话。干嘛？我又不认识你。哎。姑娘，只要你听我说完这句话，这十文钱就是你的。 你真漂亮，够诚实，有眼光。说吧，什么事儿？那姑娘先把钱收下吧。行了，现在可以说了吧。嗯。来人呐，抓小偷！你干嘛？谁是小偷啊？来，就是那个女人，偷我的钱，不承认。大家帮开我！放开我！我不是小偷，你就是小偷。裴云天，你说苏连一偷了你的钱？ 还有证据呀！回大人话，小人的钱都放在香囊里，钱应该会有香囊的香味儿。哦，嗯，香味儿果然是一样的。大人，你不能听他胡说八道，那个钱并不是他给我的。我和你素不相识，我自己也很穷困潦倒，凭什么给你钱呀？这我哪知道啊？哦，对了，他说我美就给我钱了。大人。 你看，这个女贼已经开始胡说八道了，大人赶紧把她给抓起来，为民做主。哎，嗯，你这个王八蛋，你为什么要陷害我？我跟你没了！你大爷，你救我！你冤枉我，大胆打女子！偷了钱还不算，还敢大闹公堂！来人呐，去把这名女子给我关起来！么要冤枉我！我知道了。 师父请喝茶，师母请喝茶。师父在上，请受弟子一拜。既然你这么诚心诚意的拜我为师，那我就勉为其难的收下你。不过我丑话可说在前面，做我徒弟可是要受很多苦的。如果你吃不了苦的话，赶紧给我滚蛋，别耽误大家的时间，明白吗？师父请放心，弟子一定会好好学习，不会辜负师父的期望。 行吧，那你赶紧去打扫院子吧。啊，打扫院子。俗话说，千里之行，始于足下。如果师傅说什么你这个做徒弟的做不了的话，趁早给我滚蛋。啊，我这就去。 洗衣服晾一下啊！哦，哎哎哎哎，管家，我想问一下，师傅一般都在哪儿给人改头换面呀？你问这个干什么呀？我就是想师傅忙的时候帮他打打下手，然后能好好学习学习。你趁早死了这条心！我告诉你啊，我们家老爷干活从来都是把自己藏在密室里干，不让人看。你啊，把自己手头这些活给干好，老爷一高兴，说不定就有希望啊。 扫帚都坏了，你还扫地？你分明是偷学。 <laughs> 没有，裴云天，我早就警告过你，没有我的命令，不许靠近密室半步。你现在违反了这一规定，这次只是惩罚你，下次我就把你赶走。管家，老爷，把他拉出去打四十大板，立刻马上。是。 之心那么严重，我就算对他再好，他也不会教我的。富贵险中求，唯一的办法就是偷学。今天师傅打了我，一定不会想到我会再来一师。 阿霞，雪儿，你知道这几天我有多想你吗？老爷真的睡着了，放心，他闻了迷魂香，一时半会儿肯定醒不过来的。不会吧？ 大家都来看你们偷情！哎，你不要乱说！我和夫人是听见密室里有人闯进来了，我们是来抓人的。抓人？有这样抓人的吗？放开你的脏手！我们打扫密室，难免有些狼狈的。哦，原来打扫密室都是要半夜打扫。 什么样吗？我偷我的记忆，你们偷你们的人，咱们各偷各的，互不相干。万一你们要把此事宣扬出去，即便师傅相信你们把我赶了出去，以后他也会慢慢留意，慢慢知道你们的奸情。我倒要看看到时候你们怎么办。 <laughs> 你不要再说了，你不就是要学他的记忆吗？这样，你把我们的事情说出去，我让你很快学会他所有的东西。 成交。哼， <laughs> 你要想偷学他的技艺，就跟我来。过来。这里是什么地方？这是贺兰军修建密室的时候我留的一个隔层，连他也不知道。你可以通过这个看到外面的一切。你有空就来这儿偷学，相信很快就会青出于蓝了。